Search and destroy. Defend the objective. It's all up to you now. We're counting on you. Headshot. Good job, team. Get ready for the next round. Good work, comrades. отправимся в Москву. Не скоро, приятель, но когда мы туда доберемся, мы сожжем ее до основания. Да. Всему свое время, Капрал. Всему свое время.